טוב חברים, אני רוצה לעדכן אתכם במשהו גדול ומיוחד, משהו שאני אישית חיכיתי לו המון המון זמן, וסוף סוף זה קורה! חברים, בשבוע הבא ביום שני אנחנו הולכים לקיים את מפגש הצופים הראשון שלנו. אני יודע שזה בהתראה קצרה, אבל ככה זה במסגרת הטלוויזיה. חברים, הולך להיות במפגש המון המון דברים מעניינים. ביניהם אנחנו הולכים לחשוף את השיר הראשון שלנו, ולמפגש תגיע אורחת מיוחדת שאני בטוח שכולכם מכירים. ובנוסף, המפגש הולך להיות מצולם לתוכנית טלוויזיה שקיבלתי בעוד בידור ישראלי. המפגש יתקיים ביום שני הבא, ב-20 לחודש, בקניון הפרנדלי שבגן יבנה. בחרתי לעשות את זה בגן יבנה כמחווה לעיר שבה גדלתי. אתם יודעים, אני בחור סנטימנטלי שכזה, אז שוב, זה הולך להיות ביום שני הבא, ב-20 לחודש, ב-4 אחר הצהריים. וואו, אני לא מאמין שזה קורה, חברים, אנחנו סוף סוף נפגשים. אגב, חברים, המפגש הוא חינמי, אז כולכם מוזמנים להגיע. אנחנו נפתח שם חנות פופ-אפ, ששם תוכלו להתחדש בפריטים מהקולקציה החדשה. וזהו, חברים, אין לי מה להוסיף יותר. יום שני הבא, בקניון ה Friendly שבגן יבנה, ב-4 אחר הצהריים. אני אשמח לפגוש אתכם, כל מילה מיותרת. אז נתראה שם, חברים, לאהבתכם.